Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de touro. Já deixei posicionado os tarôs que eu vou usar e o oráculo, tá bom? Então, vamos lá. Vou dar aqui uma afastada. Vamos saber como está o momento de touro e a mensagem que precisa ser transmitida nesse momento. a ganância. E olha aqui no fundo. A ganância e além da ganância. Vamos complementar com esse outro tarô. colocar mais pra cá. E vamos complementar também com esse outro tarô. touro, você pode estar em um momento de correria, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, não no sentido de aproveitar o tempo, mas de correr demais em círculos, de quem quer resolver tudo, mas não resolve. E aí vem o sentimento de Preciso fazer mais, estou fazendo pouco, preciso investir mais. E é uma pressão que aumenta a expectativa e gera um atraso. E é o momento de fazer uma reforma íntima, se voltar para dentro e analisar os exageros do porquê está nessa correria, em uma busca grande por resultados, até resultados rápidos. Seria o ambiente externo que te pressiona ou é algo interno seu? Pode sim ter muitos objetivos, muitos planos, mas não em cima de pressão. Eu faço hoje e quero é resultados hoje. Porque aí o processo para, gerando um cansaço maior. E a carta 2 de ouros é uma carta que fala de faça o que precisa ser feito e depois solta a expectativa. Confia no processo, no seu estudo, na sua ação que o seu tempo é único. Deixa fluir, vivendo cada dia de uma vez, com equilíbrio. Saiba dosar o que precisa ser feito, o que precisa ser descartado, tá bom? E vamos trazer também uma carta do oráculo. e espada, faça a mudança. Essa carta aqui é uma carta que fala muito de qual mudança você está pensando em fazer. É diminuir o ritmo, é trocar de emprego, é cortar o cabelo, é embarcar no conhecimento novo. É um momento para confiar em você, no impulso do seu coração e fazer o que você tem vontade, não o que te colocam para fazer, no sentido de a vida é corrida, não pode parar, tem que se sacrificar muito. É, essas crenças limitantes que já não te fazem bem. Passe por essas mudanças com confiança, que tudo vai dar certo, tá bom? Gratidão.